हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब मिस्ट्री आज हम आपके लिए लाए हैं एक नए मेहमान को जो यूट्यूब मिस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट करते हैं तो मिलिए हमारे नए मेहमान से हेलो गाइस मैं हूँ प्रिया राय यहाँ की एक्स एम्प्लॉय और ये है राज यादव जो आपके लिए लाते हैं नई नई टेस्ट तुम बोलो मैं सिर्फ एक्शन कर रहा क्या बोले कुछ भी बोलो किस विषय में बात करते हैं हाँ चलिए किसी से बात कर लेते हैं ग्रहण चर्चा हम लोग करेंगे डिजिटल मॉइस्चर टेस्टिंग मशीन के बारे में तो इस मशीन के लिए इस मैनुअल को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है इसमें इंस्ट्रक्शंस मैनुअल दिए गए हैं तो आप देख सकते हैं थिकनेस सेटिंग चार्ट का यूज़ करके हम किसी भी प्रोडक्ट का मॉइस्चर निकाल सकते हैं तो वीट का मॉइस्चर निकालने के चार थिकनेस लेते हैं ये डिजिटल मॉइस्चर है हमारा हम लेते हैं एक सैंपल वीट का और उसको वाउल ए को पूरा फिल करते हैं आप इसको पूरा फिल करने के बाद इस बाउल को या कप से बड़े से बाउल में को बंद करके ताकि मॉइस्चर गैन ना हो डालने के बाद अब इस बाउल को इसमें बराबर कर, कर देंगे बिल्कुल सावधानी से इनपुट करने के बाद हम इस हैंडल को टाइट करेंगे नीचे चार लेंगे इसका मतलब 400 होगा और ऊपर 62 लेंगे तो दोनों को प्लस करने पर हो जाएगा हमारा चार तो इस तरह से इस हैंडल की सहायता से नीचे की ओर प्रेस करेंगे कसने के लिए जिससे कि हमारा जो मॉइस्चर मीटर है वो सेट हो सके चार पर तो हम वीट के लिए लेते हैं चार तो आप देख सकते हैं कि हमारा चार आ गया है तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं डिजिटल मॉइस्चर मीटर का आप यहाँ पे देख सकते हैं 500 तक कई नंबर दिए गए हैं तो देखिए और यहाँ ये पिंक की आवाज़ के साथ मॉइस्चर दिखा रहा है तेरह दशमलव सात परसेंट तो इस तरह से आप देंगे तो इस मॉइस्चर मशीन को आप इंडिया मार्क्स वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं तो फिर से देखिए अब फिर से मैंने एक नया सैंपल लिया है तो ये रहा हमारा सैंपल और ये रहा हमारा डिजिटल मॉइस्चर मीटर तो इस पर अंक डिजिट छपे हुए हैं जिसको इस हैंडल की सहायता से सेट करते हैं जो हमारे मैनुअल में दिया गया है और इस बटन को प्रेस करने पर यहाँ हमारे स्केल पर शो होता है तो ये हमारे पास एक कप है जो मैनुअल के अनुसार यूज़ करते हैं दूसरा वी कप है जो हम मैनुअल के अनुसार ही यूज़ करते हैं ये हमारा हैंडल है जिसको इससे प्रेशर दे के टाइट किया जाता है या उसको बाहर किया जाता है ये रही हमारी मैनुअल बुक जिसको पढ़ के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ये थिकनेस सेटिंग दी गई है जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट को हम यहाँ सेट करके उसका मॉइस्चर निकाल सकते हैं तो वीट के लिए देखते हैं चार और कप लेते हैं ए तो इस तरह से हम वीट का मॉइस्चर इस सेटिंग से निकाल सकते हैं ये इतना कठिन प्रोसेस नहीं है इसमें आराम से आप सारे मैनुअल को पढ़ के निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हमें एक सैंपल लेना है और सैंपल बिल्कुल बंद होना चाहिए जिस जिससे कि उसका मॉइस्चर हवा में उड़े ना तो बाउल ए में बिल्कुल ऊपर तक वीट को फिल करते हैं और जो हमारा बाउल है जो उसमें सेट हो जाएगा इस तरह से उसमें इंपोर्ट कर देते हैं तो हमने अपने वीट को जो हमारा सैंपल है बाउल ए वाले को उसमें डाल के और सेट कर दिया है सेट करने के बाद अब हम यहाँ पर सेट करेंगे 400 प्लस बासठ 400 नीचे से सेट करेंगे और बासठ को ऊपर से सेट करेंगे तो जब तक हम हमारा हाथ से घूमता रहेगा हम उसको घुमाते रहेंगे उसके बाद जब ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता होगी तुम हैंडल की सहायता से इसके नीचे की ओर पुश करेंगे जिससे कि हमारा प्रेशर इस पर लगेगा और ये सेट करने में बहुत ही आसानी से हो जाएगा तो इस हैंडल की सहायता से हम बहुत आसानी से इसको काफ़ी टाइट कर सकते हैं और अपने मैनुअल के अनुसार सेट कर सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा वायरिंग लगा है जो आपकी काफ़ी मदद करेगा इसको टाइट करने में तो बस थोड़ा सा और रह गया है टाइट करने के बाद हम इस बटन को प्रेस करेंगे देखिए बस थोड़ा सा प्रेस करने की आवश्यकता थी कर दिया है मैंने यहाँ पे चार आ गया ई बटन प्रेस किया है बटन प्रेस करने के बाद स्केल पर देखेंगे कितना मोस्चर दिखा रहा है तो ये नौ सेकेंड का अंतर होता है नौ सेकेंड के बाद मोस्चर दिखाई देगा तो देखिए ये पिंक की आवाज़ के साथ मोस्चर दिखा रहा है तेरह दशमलव सात परसेंट तो इस तरह से आप तो बने रहिए अपनी फैमिली यूट्यूब मिस्ट्री के साथ इसी तरह से हमारे चैनल को प्यार दीजिए सहयोग दीजिए सपोर्ट कीजिए हम आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाते रहेंगे तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों कल है पंद्रह अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस कल हम हाँ आपके लिए लाएंगे एक अच्छी सी कविता कोई टेस्टिंग नहीं जब तक के लिए जय हिंद जय भारत